Oh, taruh. Oh. oh, black, black, black. Oh. oh. Yes, yes, no. Oh, Aduh, awak lah, tak sampai macam ni. Hmm. Eh. Mantap, mantap Pak Ji. goodness. Kan, <laughs> Kena pujuk lama guys. Kau depan. Dia buat sekat pulak guys <laughs> Lupa diri tu siapakah Toman Siapakah Toman Awak tu Toman bukan siakap. Selok. Ah. Malu dengan penjuk ni. Uh. Uh. Dia buat dia sekap lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. <laughs> <laughs> Hilang dah badi gumpau. Hilang dah badi gumpau. Sehelok kan. Sehelok tu. Alhamdulillah. Pujuk oh. macam kan. Lah aku ngorat bini aku. Woy, payuh kau. Oh. Macam ni lah ngorat dah. Fuh. dah dah dah dah dah kesak aduh ya. hmm. ada ada ada ada ada rasa berbelit berbelit berbelit bila apa bila apa Yeah, no. Turun duduk, duduk nak cek Oh dah dah dah dah Oh naik naik Oh dah sangkut Sungai apa pun no. Pusing-pusing Nak pusing-pusing ni -pusing. ở đó quá chụp mặt chào đi đi kén đây kén đâu tù tù rồi hả kia mày nó thành tị Ui đi rồi Sẽ để lọ luôn Ui sợ sợ sợ sợ Oh. Lepak dah. Kada sayang. <laughs> Ibu. Oh. Ibu tak ada. Oh ya, dah dah dah dah ibu, ibu cekok orang nampak. Tu tu tu. Jadi babi pun ni. <laughs> 一步都慢。喂喂喂，都是。Dia bertunggu. Nak arek. Dan tanpa arah dan di puncak hayangan dirimu ku harapkan kan mungkin kau berubah seperti Nampak sayang. <laughs> Oh. Oh. Ibu tak ada? Ibu duduk dalam ni. Oh ya, dah dah dah dah, dah ibu. Ibu cekok orang apa? Tu tu tu. Jadi babi pun ni. <laughs> ibu tu. Wei wei, wei tu. betul bertunggu. Nak arek.